Morjes, me ollaan kokoomuksen tulevaisuusristille. Täältä löytyy, täältä löytyy pahvi Jyrki. Mutta sitten Jyrkille siis löytyy viehättäviä naisia. Moi, kuka sä oot? Moi, mä oon Mariana. Missä Mariana sä oot? Mä oon Mäntsälässä. Mäntsälässä? Joo. Onko sä ehdolla siellä? Olen ehdolla siellä, joo. Ja me ollaan ollut, oltu samassa koulutuksessa, me tiedetään miten tämä homma hoidetaan. Niin hoidetaan, mutta sitten näitä, näitä salaisuuksia ei, saa paljastaa, kun muuten kommunistit menee pöllimään meidän kaikki ideat. <laughs> Sanois Mariana, mikäs Mäntsälässä on kaikkein tärkeintä? Kaikkein tärkeintä? Arki, ja mäntsäläläisten arki, kun se sujuu, niin silloin kaikki sujuu. Mikäs arjessa on tärkeintä? Arjessa on tärkeintä se, että, että kuntapalvelut on, on kunnossa, ne on laadukkaita, hyvin hoidettu. Ja Joo. kuntalaiset voi käydä töissä. Meillä Mätsälässä moni käy käy kunnan ulkopuolella töissä ja, ja kun ne luottaa siihen, että yhteiset palvelut toimii silloin, kun ne on poissa kotoa, niin... Selvä. Joku olette saanut numerot Mäntsälässä? Eli katsotko sitten, voisi kamera sanoa nimiä, numeroja ja paikkakunta. Mariana Manninen, 147 ja Mäntsälä.